maka pada daun kiri Tuhamuna awarami inanani, Saluhuna dari alulu luas lalu aorongan kabarlalu Tung Jolo takasami di bauyak Di pun pimpinan nah dilaksanakan dari Presis district Jomong Misalnya Banten itu Surat Penggasa Siap Kuye Bos Agarbi Pimpinan Agarbi Au Bakatu Bandita Bicar Siahaan Berumur puluh tahun Parece Sami Sabriuni Mekong adalah kasdor kami indahani sian pareses istri lukono lalu gue agama kita persumoniro nama kami zon walau kehidupan suhata nila masalah kehidupan di suhata seluruh So now pinatulhasni na oso ni Tuhanka repot itu namin. Ibarat Tuhan itu kami na imananya kamu sendiri luas di distrik Dobrono, luar Lubusada, Lewat Betul. Nah, Lubusada pakai nona. Minta tahu ya, yang apa di pasar di Lewat Betul. Misalnya, niya ni kalaparo ang gusto niya iniriglo uh, jadi ba tukiya teknologi angka dongan saudara perhalaru ng ministry bahasi paumiyamiya mereka narsiumpan ngatakas pujaro Agenda bangunan dari Srikon Aktuari di Setemija Napadang na nagdulog muna ko isang pelayanan siya distrik na umigarong ka alay wala nito mga asawang pagsuguan ni Tuhan na ikot ni Tuhanino na ngayon si Mama Sao doon si Uwasa sa ay masakang mga bata marulia tau kasih roa di dunia Oras sepanjangmu tau toko tangga